ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹಣದ ಮೂಲಕ ಅಳೆಯುವುದೇ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸರಳ ಮಾರ್ಗವೊಂದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದು ಯಶಸ್ಸು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಈ ಸಮಾಜ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಈ ಸಮಾಜ ಯಶಸ್ಸು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರೀಡೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕಲೆ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಶಸ್ಸು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೂ ಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಯಶಸ್ಸಿದೆ ಹೌದು ಅದುವೇ ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವುದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಮಾಜ ಯಶಸ್ಸು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತದೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಇದೆ ಎಂಬುದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಪಾರವಾದ ಹಣ ನೀಡುವ ಕ್ಷಮತೆ ಹೊಂದಿವೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಇದು ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭವೇ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಮಾಡುವ ಆ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೌದು ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಾಲಿಸುವುದೇ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದೇನಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವುದು ಆ ಮಾತು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸದಾಕಾಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಾಲಿಸಿ ಆ ಮಾತು ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಈ ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲೇಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಮಗೆ ಅತಿಯಾದ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರಬೇಕು ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಣದ ಗುಟ್ಟು ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡಬಲ್ಲದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಲೇಸು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮಾತು ಕೇಳಲು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಪಾಲಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಣವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಗೆಲ್ಲೋದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಶಸ್ಸು ಯಾರ ಸತ್ತು ಅಲ್ಲ